谁找的歌啊？Yo，Yo，What's good, everybody？呃，这个是 Wake the Fub 第一个 official 的 episode，好不好耶！a 我们现在慢慢的飞到，d 哎，这好玩哦！第一次用这个东西。好，Well, let's welcome our g u e s t 第一个就是我们的 Triple J，我的王牌摄影师，好不好？大家好，大家好，我是 Jason。然后第二个就是 Sabrina。Hello，我是 Sabrina。然后我们的 Co-host 怎么不见了？ 在这里， <laughs> 我是 BB。 <laughs> All right, let's go, let's get into Jason。好可怜，不能喝。其实我来介绍一下，今天就是我们两位来宾，刚好就是我们今天器材不足，先抱歉一下，就是 Wake the Fuck，现在还没有走那么高端，有办法 provide <laughs> 那个 headphone 给我们的 guest。But so o d 我要来讲一下那个有听上一个 testing 的朋友 Jason 有没有？他们乱说什么？我的我们这见面的故事，其实百分之八十是。 呃，没有问题，九十吧， <laughs> 九十。我跟你讲，他那时候说什么？你那时候说什么？我说我说我去找你，然后我就跟跟你讲说，哎，请问你是？我话都还没讲完，你就直接说对？我不知道你是在讲什么？ <laughs> 这这真的有发生？OK，这个是有发生。可是我要先说，那那个那次是那个怎么讲？就是我英国那群同学，就是大家都呃不知道怎样，就是讲要就是要一个 summer trip 来台台湾，对不对？然后那时候我们一回来台湾的时候，呃在。 当然，在台北啊，那些交通工具，捷运最常遇到就是，哎，会 recognize 我的人，所以那时候就是已经。 呃，有点习惯，就是好前面的真的真的有好几个人，就是真的就是哎，你是谁？然后所以你那时候是你是知道 r i t r y to save you time，你知道我就说啊，对，我等下说哎，请问是刘佩？哈， <laughs> 阿迪，对对？你就觉得说对，对对对，对魏友来说那是一个罐头讯息，对对对对，所以所以所以说对，然后下一个他们当时就说哦可以跟你合照嘛，所以他那时候突然没有问我，还觉得奇怪，然后帮他问，然后你要合照嘛，这样的话，说好啦，这个就到。了，他很喜欢帮别人节省时间。对啊，哎我感谢你。 有啊， <laughs> 就是这样。所 <laughs> 以所以所以，其实对吧？基本上就这样。我我要反驳，就知道这里。其他候，够力的反驳，这这其他人都没问题。就到这里。 <laughs> 那其实小失望。你知道这这集第一个 episode，我们其实是蛮随性的，然后刚开始，然后那 Jason 上一个 testing，就我们 testing 中两个嘛，testing one，testing two。testing two 里面他提到了他整个跟大自然那个相处相处沟通。 从平静的内心到狂热高潮的夜晚， <laughs> 没有了，有后面那一段吗？你应该没有这段， <laughs> 我那只有跟我哥坐在那边吃泡面呐， <laughs> 有什么狂热高潮？高我哥，跟我哥，没有，没有，没有，开玩笑。可是这种是，我是一个很喜欢 outdoor activity 的人，可是我就觉得说，真的就是那个城市里面那些喧嚣。 喧嚣，这太难了。 <laughs> 这个 environment 反正确定不好。这就是，这就是，就是让我真的觉得，就是怎么讲，需要好好的一个 take 一个 take 一个 break，然后 escape 从这些这些这些不健康的东西 escape。所以其实接下来我跟 Jason 就真的很想要冲到山上，然后好的就是有点。 半野营吧，对不对？Yeah，半野营，半野营，然后去就是真的就是可以到一个很宁静的世界，到然后到那里是没有手机讯号，不可以滑手机，不可以滑 Instagram，然后好好的来看一下星空，听听那个大自然的声音，嗯，让自己的心灵重新净化一下。因为我觉得现在真的是有点，you know，complicated， <laughs> 真的是 complicated，进入后疫情时代。对啊，那我就觉得说，大家应该我们这个年纪二十几岁，就是刚进入这种，应该说。 自从可以合法的在那个外面喝酒的时候，对不对？我是觉得难免大家工作，呃，一个 weekend 每次到 Friday 晚上一定是有约，那我们是不是大家都会去喝点小酒？对酒精的依赖是一定有的，对不对？可你知道这常常喝酒真的是有会有点累，你知道吗？有时候很很多时候是喝完酒的隔天，我觉得完全没有放松到。而且有时候我就是为了跟朋友去那边喝酒。 然后原本带着一个我想要放松愉快的心情，结果喝完之后我觉得自己很累。然后其他人都其他人都喝懵了，然后我还很清醒，然后我就觉得很累。那这是很像应酬啊，对不对？很多时候我真的觉得这样。然后当天晚上我就觉得很后悔，我就觉得这真的就不是我要的那种放松，你知道吗？其实我觉得应该要就是在呃喝酒跟你的。 正式跟你的生活之间找到一个 balance，你知道吗？你要 strike it balance。来，你的 slogan 是什么？ <laughs> Fear the nature。 <laughs> Yeah，that's right。 <laughs> 我们今天的 Triple J 在现场，Triple J 在现场，我们就来跟好请教一下，怎么如何带着我们脱离这个城市的喧嚣。这句话是一直讲。我相信大家都有这种时候，就是说有点就是今天其实真的是大家出去的一个局，而自己其实没有那么想要。 然后隔天起来有点宿醉，就觉得有点后悔。来，What am I doing, right？昨天在干嘛？对啊，就是说这这时间的呃花的有意义吗？对不对？然后我觉得真的是我就是反省了又反省，我真的是有时候真的很后悔。我就觉得说 <laughs> 我宁可把那个时间花在跟 Jason 去好好的录，你知道吗？这两个男的对不对？互煮对方的泡面，为什么互助呢？ <laughs> 互煮对方的泡面，你要讲什么互什么？你要吃个交杯面，对不对？这不都是。 那其实，其实而且喝酒这件事，它是很极端的，你知道吗？他他如果喝一点点，我就小，就是小，像像赌博一样，小赌怡情，大赌就伤身嘛。像你这种酒，如果真的喝到你整个 hand over 的话，我觉得那反而是你完全没有达到一个放松的。 那个那个成果你知道吗？所以你不如就是干脆你干脆就直接 cut t h e bullshit，就不要去了。我觉得这知道吗？完全就是 balance 的问题。不然你你找不到那个中间点的时候，不是痛苦，就是你会觉得，哎，我好像又没有去放松。对对对，It's all about the balance。其实我你刚刚提到这点，我真的是，我感觉亚洲追酒的这个习惯很不好。为什么？你刚刚说常常要是喝到 hangover，我们也不想要啊。可是大家都。 拼拼拼的的呵，呵，什么东西都在，对对对，其实亚洲那个追酒的文化真的是很那个，其实。 外国人，我我是自己在英国，大家是， <tsk> 可是我跟苏格兰又不太一样，就是大家 <laughs> 在喝到对吗？这 <laughs> 大家就是我们的主持人刚刚喝了台啤， <laughs> 就是喝到那个是整个是喝到醉完之后又喝到太多，整个清醒回来的，你知道吗？那个真的太多太多，外头我苏格兰那 whiskey 直接灌掉了，对不对？没有，这其实像上上次我跟你我们一起去夜店那一次，我就只我就我觉得我那次就喝到有点太呛，哎，那个小妹妹会来。 跟你追酒啊，真的，哎呀，没有，人，没有没有人跟我追酒吧？没有跟我，跟我自己，跟你自己在那边，自己在那边，one shot，two shot。 <laughs> 哎，那你们不是说要就是拒绝还是阻断？那你们都怎么？像是遇到追究的时候啊，你们怎么 say no 或者是上厕所？没 <laughs> 有，我先上厕所，等下再回来，然后他就忘记你了。哎，对，其实我需要讲前提，说应该是说，我现在我觉得我跟 Jason 哦，先来讲，嗯，前提是说，呃，background information 是这里在座的四位，OK，有两位。 是， <laughs> 这是怎么样？有一位是完全到现在还没有去过夜店，有一位是今年刚去了， <laughs> 今年刚去了第一次，对不对？然后留下了美好的回忆。 <laughs> 你好，然后另外两位就是呃，就是有点就是呃，应该是算是就是常客常客哪两位？讲一下熟悉的 MC。OK OK，我们的 Will 还有。没不不，你在这讲讲话讲八分嘛，就好。没问题没问题。你刚刚有喝酒吗？没 <laughs> 有没有。没有，道吗？找到那个 balance。OK。找到那个 balance。抱歉抱歉。那个那那那天是发生什么事啊？ <laughs> 对那天我我我喝太多，我跟你讲了，我跟你讲，观众朋友，你不要听那个 Jason 的那个 <laughs> 声音色色变态变态。我跟你讲，他人真的是超棒的，你知道？ <laughs> 你听，你好好去关注他的那个一些作品。OK，他是一个真的是很上进的年轻人，对，王我的王牌摄影师也是因为这样子才有资格。我可以我可以趁机宣传我的 IG 吗？可以，我们尾巴在让你宣传。好，好，尾巴尾巴，没问题没问题。不然我就直接把它逼掉。没有没有啊，没有，就是呃那个什么，我讲那里。 没有那天那个晚那个我的不是我的重点，我刚刚在说他多少多少 hundred percent 没有 exaggeration，我没有在就是在这夸张说他怎么样。OK，他的作品真的很棒，自己看一下。他现在很认真在。可是我必须说，哦 d i n o 他喝完酒之后直接变成 Bob。 我都直接把他取了一个，我直接把他取了一个另外一个名字，你知道什么？因为他完全是不一样的人，知道吧？b 那天真的是乱摸乱咬的，对不对？真的是超级丢我的脸，你知道吗？我要去跟人家这善后。什么情况？那天真的就是，其实大家真的不知道，Jason 他本身就是不喝酒，所以他对酒的 reaction 本来就不会太，应该说酒量不好。 就很不好。然后那天就是因为我们毕竟也是说不是那种呃扫兴的人，然后大家一起出去，竟然都喝。然后 Jason 可能人家小妹妹呃追他酒，他一定是就是没有在跟人家客气， <laughs> 那很快就变成变身 b o b 对 <laughs> 那 Bob 就在那边乱来啊，对不对？然后那天我是因为很多朋友在 A T T 之后，就去那个那个 bar hop 的一下，就到处跑来跑去。回来之后一直奇怪，这个是是不是感觉有些事情要处在同一个地对对对，他在。 没错，他一直在 AI，然后就，原本不是 Jason，Bob，Bob， <laughs> 他那天已经，他那个时候已经产生为 Bob，所以就是说，呃，难忘的经验，难忘的经验，可是。 你你自己觉得怎样？我我我必须觉我我我觉得那天对对有一些女生就是 <laughs> 感到很抱歉，就是我那时候真的喝太呛，对，他那天真的喝太呛。然后我不小心不代表他这个人，他已经不是第一次。我们他一个机会，我不咬了某个女生的肩膀， <laughs> 所以对对，我非常。你说什么？你你我不小心咬了。某个女生，对我来说是 new new information。 <laughs> 我不小心咬。太饿了。对，我不小心咬了某个女生的肩膀，然后然后然后他就跑了。对。 对，然后我就对他感到非常非常抱歉。哪一个人被咬肩膀不跑啊？所以，所以我对他很抱歉啊。然后希望他可以认识到平常的我就好了。然后喝酒之后的 Bob 就不要认识。我也很希望，我也很希望他好好认识一下不 <laughs> 要不要认识 Bob，不要 Bob。看到 Bob 真的跑，对，要跑不要把他 <laughs> Jason 就好了。那个 Bob 就对啊，对对。所以我是觉得，你看啊，像那天也是留下很好很多美好的回忆，对不对？可是这是就有 involve 酒精。 是吧？对。那我可能我就觉得就是，哎，可能我们那天隔天起来是没有很舒服，有点小小的 hangover，是吧？有点。那其实那天早上，那天早上我起来，我就是躺在床上，然后我就问自己，就是说， <tsk> e 为什么我要你知道吗？其实我就觉得，嗯，我可以 have fun，我我不需要真的这样子去，不用操自己，是可能是说对，可能是说哦，可以克制酒量什么？可能你真的在那个 moment，大家在嗨的时候 <tsk> 很难躲，你知道吗？我又不是那种扫兴的人，你知道。 真的很难，真的很难，所以应该是说，真的，我觉得九九一次 OK 啦，九九一次真 OK。因为可是，我觉得大部分的时间，如果你真的是一个 outdoor 的人，你可以 focus 在真的你喜欢做的事情。像我现在哦，我们之前冲浪，哎，那个故事你讲过对不对？上一部啊，上一部啊。 再补充一下，就是如果没有听上一节，赶快去听上一节。两个板子，然后你们两个互望的。对，因为其实本来我们两个一开始都没有就是站起来，因为其实我第一次学，他第二次，我们就是觉得其实蛮难的。嗯。然后后来结果刚好有一次那么一次，我们两个成功，然后就我们两个对望，你知道吗？然后就那个就就跟着那个浪板就一起冲到快就岸上，你知道吗？俩就是一种莫名的感动，你知道吗？就是涌上心头。成功。对对对对。然后想一想，就是。那有什么背景音乐。然后再， <laughs> 然后再。 <laughs> 想一下，十二个小时之前，我们在台中新时代健身工厂没有广告，OK？ <laughs> 我们在那里练二头，我们在那里练二头，练到一半，就真的就是觉得不行了。我们这个热血的事情不做，我们四十岁的时候会后悔。对对对，其其实我觉得，我觉得这个这个是一个很好的点，就是呃，很多人都会觉得现在有什么很多牵挂，然后很多事情阻碍着你不敢去做什么。然后其实我觉得。 有些时候啊，比如说像我们冲浪那个，就是因为你可能到了三十岁到四十岁，没有那个体力了，你就会觉得当初怎么没去做？没错，啊，有些人是有门禁的问题啊。 <laughs> 没有，不要讲嘛，不要讲嘛，不要讲嘛。你有去冲过浪了吗？有啊有啊，我之前有去冲过一次，但是因为我本身是很喜欢户外运动的那种，那但是一直没有冲过浪，因为以之前在国外念书嘛，回来的时候都是暑假的时候，暑假会碰到鬼月。 鬼月就会有哦，你们家会你会忌讳这个，但是我们这也有，我们这也有，对对对。但是就是今年刚好就是比较早的时候，就在台湾，所以那时候跟大家一起出去了一下。 你说依然那个吗？对我也是去乌石港来讲一下冲浪的感觉如何？我觉得你有站起来吗？我对， <laughs> 我板子站起来。而已。我成功了一秒， <laughs> 然后那时候因为 <laughs> 因为因为我们是就是想说哦就去当体验这样子，但是我其实最 enjoy 的是趴在板子上划水，然后观浪的时候，因为有时候会观浪，你会不想要，你会因为一开始冲浪你会不知道要怎么看浪，所以你就只能凭感觉。那当你你被冲到，就是因为我是。 一直被冲到岸上啦。 <laughs> 然后加上那个板子又有点重，我拖不太动， <laughs> 所以我就是很 enjoy 那个划水，看着浪这样过来，然后看到别人成功的时候，我也会觉得很感动，因为我会觉得说那是，哎，这是一个很。 不一样的 perspective。对对对，就是其实不是只有自己可以感受到。站起来，我站不起来，我也很干。 <laughs> 我想，拿板子射过去，那很好。对不起，对不起，我我我要再那个再提升一下自己。对啊，你要接受一下感受。对啊，可是我我在突然想到一个，就是那天真的就是这种大自然的东西。我那天跟呃 Jason 然，我除了看他之外，还有看一下，顺便看一下后面的那个整个风景，那个整个山脉的那个沿着台湾的海岸这样子。 Holy，有些人可能不知道，因为因为宜兰它是它是呃那个叫什么？我们那个乌石港那边，它后面还有那个就是飞行伞那个地方。对对对，所以当你冲浪冲回去的时候，你是可以看到整个可以你可以山的，就是看到有人在玩飞。对对对，你也可以。而且其实这个暑假，呃，有到乌石港那边冲浪的人很多，都是也是像我们这样子，有可能都跟我们一样，就是想要离开这城市一下，重新找回自己，然后也是比较 outdoor 的那种，比较 outgoing 的那种人。那通常这种人都会健身嘛。 身材都不错，对不对？我是男生，女生什么？ <laughs> 就真的，就是很伤心。你想趁机称赞我是可以，的，没有，我是意思说就我感觉被称赞。你觉得你有近视吗？啊，你有近视？我有近视。哦，你有近视，近视。我没有近视，我也没有。我就想说，我可能就是看那些好看的东西看多就不会近视，就是给大家一点。OK，那我是都看什么？ <laughs> 这我就不是我近视。这这个嗯。 没有，我是剪辑师，那个电脑面对太多了。All right，这就是城市的喧嚣。对啊，那我觉得你更需要多去冲浪，多看你的眼睛会变好。好好看点养眼的东西，对不对？对啊，对啊，真的好。或者是多看多看多看大自然、树树木之类，其实也是对眼睛。就是你心理上的觉得有好，也是一种好。对对，心理上也是一种，没错。 那你像你像那种大自然东西，是不是你整个 perspective 就会被矫正成真的比较健康的那种，比较，你的目光就不会那么狭隘吧？对，就是说你会开始注意那个丰满的屁股，有没有？ <laughs> 就是说真的有去健身房 squats 的女生啊，就是以跟 instead of 就抽脂那种，for example，right？yeah。所以我的意思是说，怎么讲？ 真的就是要一个一个整个 society 一起往 outdoor 这样前进，才不会就是说大家就是啊，我你这里这个好鼓，你的屁股，然后牛仔裤卡住， <laughs> 好像好像让那个人这样这样是女生是多么向往，就是牛仔裤卡住，对不对？就代表自己有练的很棒嘛，对不对？那个那个那个。 那个那个角那个弧度那个弧度， <laughs> <laughs> 但是我觉得 <laughs> 其实是近几年，近几年就是大家会对于运动越来越重视。没有，我的意思是说，我最我记得有听过一些故事，跟 witness 到一些东西，就是旁边的一群女生，然后那旁边的人就瘦巴巴的，你知道吗？就是说。 瘦天生瘦那个没有错，可是你是如果是为了就是为了瘦然后断食然后去抽脂那些健康的那种，就是不好好对待自己身体这种，是我我我是 no respect。你你说的 health is wealth，health is wealth，that's right。我觉得现在就是你如果现在，我真的觉得年轻人现在台湾低薪嘛，对不对？你唯一能你掌控到 health is wealth，你真的有好好的照顾自己的身体，对不对？健康第一，健康真的有。 怎么讲？只是好好的顾到话有健身，然后心肺功能，就各方面，你知道去量一下 In Body，全部破表， <laughs> Holy shit，那才是真正的。而且我之前听过那个，你的身体就是你银行财富里面的那个开头的个位数一，你知道吗？你的你的后面的东西都是后面的零，所以你如果没有一，后面全部都是零的，懂我意思吗？我喜欢这个说法。对啊对啊，所以等于说你的身体是其实最重要，无论是你是生理上、心理上，我觉得心理其实很重要，因为心理会影响生理。 相由心生嘛，懂我意思吗？对啊，所以其实我觉得，追求心灵的平静，会影响到你的身体。我觉得那才是一个好的。所以是回归到我们在说酒精这个东西，如果我们带着到底是好的还是不好的情绪去做那件事情的话，做哪件事情？就是如果跑跑趴喝酒啊。 如果你很负面的话，你可能就会容易受到人家影响，人家追究你就跟着追究。我跟你讲，其实这个要看你把酒精运用在哪里。我们今天假设说我们在五岭星空，我们几个坐着那边野营，你知道吗？配个啤酒，配个啤酒，配个什么两罐知道了，那要喝到就是有点。 那是舒服的，但是那个时候你的就是心灵上面你会是比较正面的。对啊对啊，对啊。所以所以其实酒精这种东西，因为它就像个双面刃嘛，就像菜刀，你可以拿来杀人，可以拿来煮菜啊。酒精也可以拿来放松，或者它有正确的使用方式。对对对对对，很多人就是没有看说明书。没错 <laughs> 没错，今天 Will Worker 就来教你 <laughs> 怎么喝酒，是红酒、香槟、王啤酒，不管什么酒，看上面它有写使用说明，好不好？好，再看一下，真的有吗？ <laughs> 真的真的。 没有， <laughs> <laughs> 好不好？我们还看了一下，所以那个 <laughs> 场上，对不对？呃，可以考虑一下。我觉得真的，对，真的很，其实很推荐大家去，真的，假日或者是休息时间去。 户外真的好好走一走，然后放下其实我觉得也不不一定说户外你就一定要去户外运动，你就是就是去走路，或者是你就是戴着耳机听音乐什么什么，做你喜欢的事情。只是你说你换一个环境，不要说就是你每一天都在的地方，然后你家人也在那里，换一个地方，其实刺激一下你想的东西会跟。 平常的不太。其实我觉得这个带来的价值会差很多。嗯，这让我想到就是我的同事啊，他曾经跟我讲过，因为他中午都会不见，嗯，我就问他说：“你去哪里？”拉屎， <laughs> 我去拉屎。 <laughs> 没有没有没有没有，他就说他不喜欢，因为早上一整天都窝在我们的办公室里面，上班族嘛，对。那他中午他就说他想要转换一个环境，出去走走也好，他就是想要离开办公室。嗯，我觉得有点像。 OK，、就觉得还蛮好，我觉得这样子很好啊。不是坐久会长痔疮，你知道东西？听哪里说？没有啊，这是对啊，大家都知道。看 o m e 像是有些人可能会抱怨说没有时间去哦冲浪，没有讲没有时间没有办法的这个人，真的可以可以。 我觉得这不太可能，妈妈打屁股，自己自己去你你一个不要跟我说你一个月三十天都在工作，不可能这样子。你好，哪怕超时工作不会这样子。你看我同事中午都溜出去。对，就像就像 Vivi 说，他的同事中午可能出去个半个小时。你说你出去个十分钟，其实也是对一种转换。你真的是要把你的 priorities 就是好好的 organize。priorities 中文怎么讲？ 呃，首先要试，要对对对对，你要先把它排出来。我刚才讲了， <laughs> health is wealth <laughs> combined。英国待太久，对不对？真是，因为我觉得现代人其实有个通病，就是我们真的都太，就是讲就就变成我的 slogan 有没有？Fear the Nature，你知道吗？大家人类真的都太骄傲跟自大。 人类真的都太骄傲自大，你懂我意思吗？比如说，我们不要讲一些心灵层面，我们可能讲物质层面的，比如说，呃，好塑胶袋，然后工业废水，然后核污染那堆的，你知道吗？其实我们都在，就是怎么讲，压榨这整个地球的资源，然后人类却没有呃任何的警觉心，然后就一直不断的去破坏大自然。所以其实呃，你去跟大自然接触，有个好处就是你可以放下你所有的。 自尊，你的尊严，因为在大自然面前你什么都不是，你懂意思吗？在大自然面前你会很 humble。听完这个，s h u 吓到台客剧场， <laughs> 我 <laughs> 台客剧场，我真的觉得台客真的是，很棒的一个 channel，来他教我，提醒我好多事情，真的真的，你可以稍微讲一下吗？他拍太多了环保，然后再讲一些，呃，像是只要是那些，我觉得他很会。 关怀一些，用不同的角度去观观察这个世界，呃，不是这个社会，他就是说，怎么又来？我们稍等一下。 <laughs> 像像我很喜欢那个台科剧长，他有一有一个影片我印象很深刻，就是因为大家环岛都会拍一些很漂亮的景，没错。他用不一样的景，就是他拍不好的地方，对，带着我们去看整个最丑的地方，最丑的地方。我觉得我觉得这种 idea 超棒的，这是怎么讲？他提醒我们更多更多东西。那其实你一个东西，这怎么台湾？我们大家都知道宝岛，很多很漂亮的地方，可是。 这是 common knowledge，大家都知道，那都没有人去，嗯，把那个丑陋的一面拍出来。对，那没有反省的空间，没有反省的机会，那这不是就错过很多成长的机会了嘛？对不对？是啊，因为像你看那个什么禁滩，没有垃圾哪来那么多禁滩？你看每一天到你禁滩，就是因为我们人类造出太多垃圾。没错，我说我常常说，海滩都是啊，人要进步。 这其实什么东西要进步，你要开始 make progress 之前，你第一个 step 一定要是对自己诚实。那我觉得他像就是很诚实的面对自己，很诚实的让台湾面对他现在有的问题。对。然后用最写实的方法呈现出来，提醒呃我们生活在这这这这块土地上所有台湾人，自己的家乡、自己的家园不好保护的话，那那怎么办？我觉得就是就是 be humble，你知道吗？对、而且这个事情。 One of his videos，他还有很多是讲一些食物啊，在讲那些呃偏乡小孩教育什么都，真的是提醒我很多。因为毕竟就是说，有时候真的是你开始忙起来，现在就是社会新鲜人嘛，开始要专注在自己，专注在自己的事业，那还是要对，真的还是要抽空时间出来，不然你就是说。 不然就是要多接触这些资讯，不然你想想，你长期在这个小小的 social circle，很容易就真的就变成井底之蛙，很很容易会让你忘记这些真正真正重要的事情。就像呃 Jason 刚刚有提到，就是你在那种世界里面很很容易就掉进那种 vicious cycle，很容易就开始注意，就是说，哎。 他的表比我贵，对对对对，我也要跟人家比较。什么 Rolex，什么 AP，什么的。他的他的车门是往上翻的， <laughs> <laughs> 我也要，对不对？Sick，他，对啊，他的车门只有两个，那我要把另 <laughs> 我两个拆掉，对，这之类的，那这是这种东西就，you know。 我觉得在它有些东西是重要，我是觉得说重要是说你怎么打理你自己，你是你至少要 presentable 嘛，对不对？你是 businessman，你你老师什么？你就至少要尊重其他的人，尊重你的同事，尊重老板，尊重你自己。这种当然没话讲，可是我的意思说，你如果开始是你已经有一个很不错的表，然后你看到另外一个人戴 RM，你说你也要一个，然后就是整天。可是你为什么也要一个？对啊，对，这种是。 就是你看不到别人，就是所有努力的过程跟他成长的过程，他现在带那个是绝对有原因的嘛，对不对？都是大部分的情况。而且其实很多很多时候，那那种那种呃心态都是比较而来，因为如果你去比较，好非洲的小孩，我们讲讲这一种好不好？因为其实你看，我们已经是世界上很幸福的一堆人了。对，你看我们有房子住，有。 衣有有衣服穿，有东西吃，对，不愁吃穿。其实已经生活环境生活环境已经很好了。有 podcast studio，有 roaster pro，有 podcast 可以做。 <laughs> 你看多少人想做没有？真我们有自由言论。对啊，像有些人对不对？像有些人对不对？那个二十个人，然后需要一支 mic，已经 <laughs> <laughs> 很难，很刻苦。那所以，其实很多时候真的都是比较出来。所以很重要一点是，比 humble 跟就是呃，怎么讲？那个叫什么满足？怎么讲？ 要容易满足，心灵富足，那叫我知道英文 contented，可是中文是就是讲中文什么？这个是要呃容易知足啦，知足你要知足，真的你要知足， <laughs> 真的真的，这是一件很重要的事情。同时要 be humble。 对，如果大家都保持这种 mindset 去接近大自然，话也会比较好。那如果他是保持一个很 greedy 的感觉，他有可能会在大自然上面丢了色啊，或是……哦，我真的很讨厌那种在大自然乱丢哎呦，我上次在文心路上面看到有一个人真的是用完 <laughs> 卫生直接又丢出来，我真的就是很想去捡，然后把它丢回去。那真的不行。但那时候真的他车子，你说丢向他吗？他车子贴太黑了。然 <laughs> 后那时候我只有一个人，而且是在台中，那是在台中，在问他，是台中，所以我真的是难过苹果。 <laughs> 出了所有的 <laughs> 所有的事情之后，我就决定，嗯，这是他好运，对对对， <laughs> 你好运吧，还 <laughs> 要乱丢垃圾，哎，对不对？其实，而且有时候，其实我是跟 Nature 站同一边，他 Fear the Nature。其实有时候我们可以就是从身边一些小事怕比如说，好，可能那台车开走之后啊，我我自己可能可能啊，可以回来什么把垃圾捡起来，然后丢掉之类的。 对，我们可搞不好可以做一些这种事情当当然然。对对，帮助这个大自然，然后市容也好，无论你是在城市还是大自然，像我自己在大家一起对，像我自己去去任何山上啊、野营什么之类，我绝对不会把垃圾丢到，就是放在地上，绝对不会这样带走，这是绝对不会做的事情，对。对，这是 like 是有些对我们来说是 like common sense，可对很多人是觉得啊，算了，不但我不懂哎，我真的我真的不懂为什么有的人会这样子，塑胶袋放在那边，他觉得他会自己对啊溶解吸收回去，那个 <laughs> 那个。 小成养分，是化学没学好是不是？ <laughs> 搞不懂。然后呢，怎么讲？你帮他讲。 少太多字哦，我觉得 <laughs> 就是就是鸟的，这真的不行，鸟叠字叠字，鸟鸟 <laughs> 鸟鸟的人是不是？鸟哥鸟大家不要当鸟鸟人哦。所以其实其实你只只要你这个人是爱大自然的你一定是个好人。哎，对对，你不可能爱着大自然去杀人放火吧？ <laughs> 不可能啊，对不会有这种人出现啊。其实我觉得除了除了大自然，除了观察大自然，就是你说像环保啊、乱丢的生种，除了关心到这些，我觉得说像我前前大概前一两。 个月吧，我去看一个展览，他是在讲精神障碍者，就是整个展览他有非常非常多的东西，可是我印象最深的是他讲说，有一个精神障碍者，当我们看一件事情，比如说他进电梯的时候，他跟一个人一起进电梯，然后那个人是，那个人是觉得说，哦，为什么这个人穿着这么邋遢，然后撞到他也不说对不起什么什么之类，但那个精神障碍者是说，他的想法是，他并不是。 呃，故意撞到的，然后他会觉得说，在他的世界跟他的认知里面，他不是故意的，所以他就没有特别的去道歉。但是在我在那个被撞到的人的观点，他会觉得说，哎，你撞到人为什么不说对不起？就是观察人也是很重要的一点，是说，今天光看你不知道他是精神障碍者，但是你如果又去跟他争吵这个的话，有时候问题冲突都那种很严重的冲突都是这样子出来的。所以我会觉得说，就是人。 也是很重要，大家可以去观察的一个部分。其实就是我们上次上上一部有讲，就是 respect，懂吗？就是就是，其实我们每个人的，就是像看他，像刚 Sabrina 讲的，每有有可能他是有什么精神病，或者是他有什么隐疾，我们不知道的，我们去用我们自己的价值观去对，去强套在他身上，觉得你应该要跟我道歉，因为这是我们这我们的认知是这样子嘛。是，但是对他们来讲，因为他们的认知就是跟我们不一样。 所以其实很多时候真的就是 respect，就是外表你是看不出来的。对对对对对。对，你刚刚讲到这一点是，我觉得重新定一下，我觉得很多观众朋友可能会觉得大自然就是那些山、那些猴子、那些什么的。 <laughs> 我跟你讲，没有那么没有那么狭隘，是说他刚。 讲到这些，就是人有分有精神障碍者，也有可能呃，可能精神障碍跟呃肢体障碍这些。我的意思是说，这种多元对各形各色的人，白人、黑人，没错没错。其实很多是没有办法。这些大家的这些不同的思维，跟自己一这的一些呃怎么样？ 不同呃文化的待人处事的一些东西，这些都是大自然的一部分。所以我们在讲的大自然是，就是是这些东西。因为其实人类也是有山跟海那种东西，只是说 outdoor 的东西全部是真的，就是一个算是一个 positive 的 side。应该说你可以直接接触到了，就是 outdoor 的 activity。然后它可以提醒你，就是 zoom out 看到那个。 大大对对亲身体验这些不同的东西。对，就是有些人就是现在就是怎么讲，就是说呃，我们也很容易啊，包括我自己，有时候是嗯压力大，心情不好，很容易 focus 在一个小小的事件，可是你 zoom out 之后，你看了这个根本就是对啊，芝麻小事。你知道我那天那次我。 我暑假的时候去台东啊，那时候我跟我哥，我们两个在民宿的时候，我们想说那时候有点晚，九点十点多，我们两个就跑到顶楼。你知道我那时候他有个躺椅，我一躺下来看往上面看啊，我整个我讲不出话，那个星星是多到，什么东西？ <laughs> 没有，是我一上去，因为首先第一点，那时候上去看的时候啊，他星星多到你不知道该看哪里。后来当你把你的心情沉下来之后，你会发现。 超多，那个整个银河都在你的眼睛里面。然后在那个时候的那个情况下，你会觉得任何事情都不重要。就像像 w 有刚刚讲的是，你把它 Zoom out 之后，任何事情都是微不足道的。我已经很久没有这种 <tsk> 感受。你看看，我们快点执行一下好不好？我们接下来有一个拍摄计划，然后希望一切顺利。 那个就讲吗？不能先卖个关子，好不好？可是哦，看你啊，看你啊，对对对，就是卖个关子，因为接下来就是呃，follow Triple J 的 IG， <laughs> 还有我的 IG，我也在那个。那不是要放在片尾才要讲最新的 IG 吗？现在中间也 plug 一个。OK OK，OK，Let's 没问题。对啊，哎，我们从喝酒可以讲到这个大自然跟人类的奥妙，这个 p o c a e t 是真是 k m a n 哎，这哎哎，这很符合我们的 podcast 精神吧？对不对？来，大家 wake the fuck 不难猜吧？就是 wake the fuck up，对不对？ <laughs> 这其实就是叫你，我刚说了很重要一点，就是对自己诚实。很多时候，真的是去盲目的追求。我觉得这是不是人的那个 second nature，就是真的是是喜欢去骗自己？就比如说你今天你你已经知道这里自自己没有没有没有时间。 那你还要去做一些你没有时间做的事情，或者你明明知道自己是，或是骗自己没有时间，对，或者你明明知道自己这方面不足，你还要骗自己说啊没有，都是别人的错，对不对？ <laughs> 都是最后一个才也想要怪到自己，那个应该是 second nature。可是我觉得我们就是这个这个 podcast wake the fuck，就是希望能透过聊这些呃平常比较少人在讨论的东西，来提醒各位，就是说，哎，it's about time wake the fuck up，先对自己诚实。 要找寻你真的喜欢、没错、热情的东西。没错，先 identify 一下你自己的 weakness 跟自己的 strength，然后看怎么规划。然后如果真的有一些，呃，很 immediate，就是很直接的，应该要去改变的东西，就是很，这是真的是很一些不不不好的习惯，或是不好的想法，那是不是要马上做出行动？不要一直用想的，是不是？因为真的活在当下。 对，活在当下，然后这人生苦短呐，是不是？苦短，你再你再继续想下去的话，对不对？哪天被猴子 back door 都不是？说 <laughs> 什么？ <laughs> 对，这个可以吗？可以吗？对不起，对不起，这时间已晚，时间已晚。 <laughs> 对啊，对啊，对啊，对啊。其实大家，我觉得大家其实都可以保持一个心态，就是那个是已经是有点 c l i c h e 的，你知道，就是大家都说哦什么，你要把今天当成最后一天，什么世界末日。其实他不是要跟你讲说，你要因为明天世界末日，所以你要去做一些你本来不会做的事情，比如说什么。 两超商， <laughs> 不是要你做这种事情，只是他是要逼你。我是咬别人脖子啊，对，咬 <laughs> 肩膀、脖子。对对对，我的我的重点就是就是你应该要把握你每个瞬间，因为因为人最平等的东西就是我们每个人的时间都是一样，都是 twenty four hours。That's right，知道吗？所以所以在这些限度里面，你能做多少事情，就是你自己可以控制的。然后你必须要掌握好这些时间去做你应该做的事情。 然后，因为你呃，就像我们刚刚讲，你可能四十岁了、五十岁了，你想做啊，没没时间了，老了，没体力了，对，没体力了，你知道吗？所以其实其实呼吁大家，你当下你有什么事情，你想要跟谁告白，你想要出去呃揍你老板，这个先不要，不 <laughs> 揍你老板。你想要出去大自然，接受一下接触一下大自然，或者是你想要。 什么开 podcast 也好，开 YouTube 也好，真的就去做。对，其实我跟 v i v i 都是这样，对吧？对，这个改天再聊。这个太多，了，太多，了，太多了，对啊，对啊。我觉得大家都要活在你自己的时区里面，你就不要跟别人的时区做一个比较。哎，那个是之前我在 d 卡上面有看到这一篇，真的假的？就是 v i v i 写的？哎，真的吗？真 <laughs> 吗？等一下，作者 <laughs> 等一下生气。他 <laughs> 的 topic 叫做就是呃，活在哎这。 别走，哎，怎么走在自己的时区还是什么？我忘记了。那好像是外国人写的，知道是吗？然后在你的 time zone，但现在蛮多人探讨这个主题的。 这个其实我觉得根本不用探讨，它就是很合理的事情。因为因为好，你比如说像今天有人也是一个压力的来源，对啊，因为你搞不好好，我现在我们大学都刚毕业，可能像我自己大学毕业啊，有的人搞不好富二代已经接家业，然后年薪上百万，然后我还是每个月领个两万三万的，就是你那个比较心态就开始出来。但当你觉得，因为每个人都不是为了别人而活，我们都是为自己而活。你没有为了任何，你也没有为你父母、为你家人、为你什么女朋友、老婆都没有，你是为自己而活。每个人都是个体。 所以你活在的是你自己的时区，你做的是你自己的事情，你要对自己负责。所以其实真的没有必要去比较啊，什么车子啊，那种真的都是身外之物。当然你拥有的话也是很好的事情。Well said，对，真的是这样子。 <laughs> 真的就是 all about the balance，a about balance l l the。你如果偶尔去个夜店，咬一下人家的肩膀，是 o k 的，真的是 OK 的。没有，provided 你后事要处理好啊，对不对？就是说，对对对因为难免嘛，对不对？你不要说被咬，呃，不要不要。我的意思说，就大家都有呃，都有一些天上的事情，对酒的 reaction 可能就是喝太多的一些做的一些蠢事，所以我觉得大家怎么讲，就是。 不要不要不要，就是 have fun，你呢？不要不要不要太夸张，就是 <laughs> 多包容一点。然后不要喝太多， <laughs> <laughs> 不要喝太多，不要最好。对啊，对啊，说。哎哎 s p r i n g e 有喝醉过吗？有啊有啊，哎，就是但是我其实属于那种酒鬼吧。还好啦，就是其实我属于我属于就是。 我有我我会知道说，哎，我一定要回家，所以就是我是 <laughs> 喝到一个点，我喝到一个点的时候，我觉得哎不行不行，我要喊暂停，然后 <laughs> <laughs> 有门禁，因为有门禁，不是那就是因为我觉得说这是安全问题。哦，对啊，对对，所以我会比较就是注意安全的问题，所以我会。如果你没有回家，你妈会打你屁屁吗？ 哦哦哦，嗯，这个可能，你没有试过，还没有试过，对，还目前还没有被打过，什么东西啊？对，那我觉得就是其实知道知道说自己自己的。 对，知道自己的 limit 在哪里，然后真的，我觉得 balance 很重要。你今天的目的是什么？虽然说，我觉得很多人喝了酒以后会忘了今天自己的目的是什么，但是， <laughs> 对，你在讲我吗？ <laughs> 你知道，就是那个，攻击 Jason 好不好？我没有攻击他，我跟你讲， <laughs> experience 会让你越来越知道自己的 balance 在。我必须讲，那个真的是我第二次喝成这样子，第二次，所以我还不太知道怎么控 control 那个。第三次的时候会再告诉大家。可是回到最后，我们刚

怕失败嘛，怕失败，怕跌倒。嗯，对，他们学的东西是超慢的。对，到三十岁像二十岁一样。我是说经验呐，真的学最快的。而且，对啊，而且不管是我是说感情、事业各方面，各方面，嗯，真的就是这样子。对，那你下次知道。 不是怎么咬肩膀不行， <laughs> 咬的 <laughs> 不行啊。下次要知道自己的酒量到哪里。对对。但是也不是说哦，换一个地方。没有。 <laughs> 忘记喝多少下了，我就挂了。哎，没关系，你会慢慢找到那个点。慢慢找到那个点。对。但是没有关系，你有大自然。对。下次我们就是仰望星空，然后喝啤酒，跳掉。哦，哎，这个感觉真的很棒，真的很棒。我们来露营。嗯，好，我们来，我就基本上我现在下一个就是真的是很。 很像我想要做的事情就好。我跟 Jason 去，好好记录一下我们开着 Tesla，因为哦，我 By the way，九月二十七号 <laughs> 讲出来了 <laughs> 新车，新车 Model Three，买一台 Model Three。呃，九月二十七号呃交车，我们那时候我们看之后有没有机会，就是去好好的录个， <tsk> 是算露营吗？你不是说不要过夜，你怕会睡眠不好？我们可以可以没有？我们讲那么细致不是？ 我们我们可以待到就是哦，OK OK，几点对吗？然后可能待到晚上十二点左右。可就是去上山扎个营嘛，就好好的真的就是远离一下那个城市的这些什么喧嚣喧嚣，换一个环境刺激一下自己的脑袋。而且而且因为像像像真的是，我要 describe 一下我想要的那个氛围。OK，来真的就是。 <laughs> 你知道那书局卖的那个一盏一盏的小灯吗？ <laughs> 就是挂在圣诞树上面那种。就是我们面前这一串。没错，然后那个挂在自己开车的那个后后尾门箱那个。对对对，行李箱那边。行李箱那边，然后拿一个小的那个 table，然后，瓦斯炉上面弄一个小 pot，然后去煮个海底捞，涮个伊比利猪肉，对，然后再喝个啤酒，伊比利猪肉 favorite， <laughs> 然后之后把那个椅子。 翘翘两只脚，然后这样往天空看，对不对？超棒哦！跟你讲，然后那时候如果放点音乐的话，然后其实我觉得， <laughs> 你也可以不放，没关系。我觉得我可能较需要不放，听着那个风声，你知道吗？那个树木摇曳，会有蝉叫吧。 看你， <laughs> 看你去哪里？我没有蝉了，等一下，何欢这三千多公子没有蝉，真的太久没去了， <laughs> 太久没去，没有蝉，你知道吗？对啊，听听 Jason 唱歌啊。我我不行啊，不行唱歌，对，因为因为那个当下，比如说像我上次跟我哥去的时候，我们就是把那个那个夜灯啊，就是就是我们面前的这个书局买的那个小灯，然后我们就挂在那个后后尾门上面，然后我们就摆了一个桌子，然后我们就有去买那种登山用的那种露营用的椅子，然后我们两个就坐在那边，然后。 都不太讲话，嗯，然后我们也没有放音乐了，然后就是真的看着星空，你真的可以感受到很多很多的东西。对，那种时候是我我我我了解，可是我在很久没有那种感觉，我还想把它找回来。就是说，你虽然没有在讲话，嗯，可是那个交流，那个那个感应是有的，而且是很强烈的，是你跟你旁边的环境，跟你旁边的人，嗯，你们虽然没有在，就是呃，verbally 在讲话，对，对，可是那个感应，那个交流，眼神的交流，跟一个些怎么讲，那个叫什么？ 那个是心灵吗？在心灵上交流，对对对对对，心灵上交流是很很 <laughs> 很强烈的。那不知道我在讲什么了，赶快跟我们一起，好不好？ <laughs> 对啊，可是我还是觉得要跟大家说，你不要就是听了我们说 <laughs> 去山上，对啊，我们下次去乌林啊，只能塞车啊，塞爆。不是，所以我们要挑平日就没有。挑平日，对对对，真的没有。就大家要去思考说，你今天为什么要做这件事情？对你为什么要？ 跳出这个城市，嗯，就希望可以提醒到大家，对，而不是就是跟着一个人去做，你就觉得哦酷，我也要，对对对，跟风啦。台湾其实台湾人很喜欢跟风，我真的觉得，对，但是我觉得就是找到自找到对自己有用、有刺激的一个活动，或是一个环境。当然，你听过，如果你还没有去做的话，一定要去尝试。 像我们刚刚说要多体验，你才可以。没错，我一定要多体验才学得到东西啊，对不对？有点像那有小时候一定玩过风之谷，有那个 experience，那个 level level up，你知道吗？ <laughs> 你没有出去，没有各种地图，你没有去打怪，你怎么会 level up，对不对？有时候会被怪打死，可是那种是你学到经验。有时候进去那个亮亮的地方，然后就被杀掉。对啊，你不要看，Vivi，我听不懂你们在讲什么。我听不懂，什么亮的地方？你不要看 v i v i 风之谷是，你不要看 v i v i 长得像那个那个图书馆员一样。 他是疯，笑读书，No offense, No offense。他是疯，是个女神嘞，而且是您要讲，VV 长得很有气质嘞，很有气质，好不好？很有那种音乐音乐家的那种气质。 <laughs> 没有读书管理， <laughs> 什么东西啊？读书管理，那 <laughs> 你知道我我在 describe 的时候，真的很 raw 的那个 thought，其实在我的脑袋里最呈现最 raw 的，我就直接读书管理，No filter。 图书馆员可以，请保持安静。那 OK o k 菲比 o 好像不是很喜欢图书馆员。 <laughs> 我们时间还有多久？我觉得差不多可以做 ending。嗯，我们讲了蛮多，其实。对啊，我还怕说我继续讲会太多。你还有什么可以？我是觉得说，没有，你们刚刚讲那个风之谷，就是大家愿意在游戏里面一直尝试要生的，一直杀，一直死，可是为什么在现实生活中？ 不去，这是一个很好的点。哦谢，哦谢，没有，我是觉得他怎么默默在旁边，然后用不同的思维在。 哎，我觉得 s a b r i n a 刚刚他还完全没进入状态，一开始她好好的，然后可是 <laughs> 后来突然开始讲了一些 <laughs> 那个不一样的 perspective，我整个吓到，你知道吗？累的时候，脑中会有很多想法。对我刚刚整个吓到，想说我们都没有用这种观点去看那个事情的。很低很低。哎哎，这个我觉得 s b r i n a 我觉得我觉得对我来说很重要的是，一件事情，然后你用不同的 perspective 去看的时候，嗯，会得到的结果是。 就是你原本可能没有办法想到那些东西，但当你换一个观点看，你等于说你已经移出你原本的框架。嗯，没错。对。从我们这边 all the way 从九讲到咬屁股、咬肩膀。 <laughs> 没有有。 <laughs> 你要讲到风之谷，讲到扎伊耶，我们要咬屁股，好不好？所以我要加十块。讲讲讲到扎扎屁股的是我对面。对面对面是谁？我们不知道。现在这个。All right, all right. 那那那你再讲到一下，我都不知道要讲什么。讲到风之谷，讲到 different perspective，讲讲到这么多东西，对不对？其实。 Wake the fuck up，Wake the fuck up，才是那个精神，You know，这回归到重点，Wake the fuck up。然后，对啊，接下来还会有更多、更多、更精彩的 episode。那希望今今天大家有被我们提供的不同的 perspective，稍微刺激到你，可能有更多不同的想法。我们很呃欢迎你们来跟我们讨论。明天就开始行动，没错。嗯，有什么想法都可以留言来留言，这可以留言的吗？ 我记得 podcast 下面不行，或是就是先去我的 Instagram Instagram 留言哦 Instagram alright。哎，你们会创自己的两，你们 podcast 的 Instagram 应该会吧？是你们个人的，先用个人的，先用个人的。OK。So yeah，hit me up。对啊，那就先这样咯。下一集见。OK。哎哎，不是可以让我让我打个那个吗？哦，go for it。哎，go for it。我的 IG 我的 IG 叫做呃下底线，然后三个 J。再见，拜拜。 <laughs> <laughs> 刚仅是这样子哦，有啊有啊，三个底线，三个 J，就是两个 J，然后 Jason，对，然后 YouTube 也是这样子，没错。对啊，你看过他的品，在很快就会改名了，大家记得 Jason 的 slogan 是 f r t u r e Nature。 <laughs> 然后重点是，你看完他的作品，你会觉得 What 那个 Jason 那夜店 Jason 跟这个 Jason。 <laughs> 同 <laughs> Bob，同一个人吗？Are you sure？可以可以先到他的 YouTube 看一下他刚刚所形容的上山，然后挂一个书局买的票。Vlog is live right <laughs> now。对对对，我我已经有 po 一部那个就是叶冲阿里 <laughs> 哎，不是阿里山，恒欢山的那个，对，大家可以看一下。可以去看。哎好，哎，Sabrina 要回家，有门禁要 see you guys，好，下次见，再见再见，拜拜拜拜 p e a c e out。